तेरी माटी से मैं हूँ बना तेरे पानी से मैं सींचा गया हो चाहे आगे लाखों खड़े आज़ादी के लिए मिल के लड़े क्या है मेरा ईमा पूछो देश है मेरा देश है मेरा क्या है मकसद क्या है मजहब देश है मेरा देश है मेरा हो चाहे आगे लाखों खड़े आज़ादी के लिए मिल के लड़े मेरी नस नस बहे वतन मेरी नस नस बहे तू वतन मेरा सारा तुझ बेवारा मेरी नस नस बहे वतन मेरी नस नस बहे वतन मेरा सारा तुझ पे वारा ओ, ओ, ए, ए, ओ,